är vi på äventyr. Vi ska eh, kampa i helgen. Vi ska sova i husvagn. Och eh, nu ska vi försöka sätta upp stöd, sätta stödbenen till vagnen. Det där var ingen lätt uppgift. Vänta, vi gör så här. Stopp. Sätt upp pinnen. Sätt upp pinnen. Rätt väg. Så. Och så. Nej, den ska på kanten. Får du ett hål där? Så. Så. Så nu ska vi ta, sätta stödbenen, koppla lös vagnen. Så vi inte blir utan ström. Kan vi göra med en gång sådär. Och eh, fixa i ordning så vi kan eh, börja göra något käk och mysa på. Så vi syns om ett tag. kommit på plats. Så jag tänkte, ni får hänga med mig när jag ska kolla nere vad som finns. Och det blir nice. Ja, vad har ni gjort idag då? Suttit inne och kollat på den här videon. Ja. Om ni som vill börja med Youtube. Det är faktiskt inte läskigt. Jag trodde det först när mamma, för att jag visste inte att hon började. Det har jag aldrig vetat förut. Först nu. När jag började med den. Och då sa jag bara, va? Och då tänkte jag, ja jag vågar vara med. När mamma vågar vara med. Så, vågade jag. Ni måste prova någon gång. Tänk dig så råkar du hälla där i. Ja, min sked. Nej. Mm. Är den god? Ja. Bra. Och så ketchup. Åh! Den här köpte jag på Amazon. Den är supergod. Mm. Mm. Nej, det är ingen mm. mm. Så det är bara de som överdriver. Mm. Får du smaka? Smaka lite. tugga så känner du vad du tycker om den. Om den är för stark för dig. Var den där? Mm. Oh! Oh. Vill du ketchup? Mm. Lite på sidan kan du sätta här. Så. Mm. Och så har du saft där. Smaklig måltid. Smaklig måltid. Skål, gubbis. Mm. mm. Skål! Smaka att den är bra. Om jag blandar den för svagt. Ja. Hade jag det? Ja. Men den finns där, gå och hämta och ja, så häller du. Det går bra. Det var jättegott. Mm. Jag sa ju det. Men nu får jag inte äta på hela dagen. Mm. Mm, mm, mm. Så nu ska vi äta klart, sen får vi se vad vi gör då. Mm. Ha det bäst! Hej då! Ja, på den tiden gjorde den nog det. Hör ni? Forsen. Alltså, går det att gå Ja, ja, ja. Oj, titta. Jaha, de har inte för att bilen ska åka. Det är en gammal bro. Men tänk att den bron där borta håller upp alla lastbilar som kör på den. Du ser, den är inte så tjock. Plattan. Ska du söka blåbär? Här gäller Svea fiskekortet, står det här. Ja, det är för länge sedan. Nej, det är nu då. Ja. men där står min kaffemugg. Jag ser ingenting. Jag tar in den där lampan i håret. Mamma, det är kallt. Är det kallt? Mm. Ja, men det är för att du ska vakna till. Du ska ta på dig tröjan. Mm. Ja, men jag fixar medicin. Här. Mm. Nej. Ja, du hade öppnat så. Så. Medicin, medicin. God morgon allihop! God morgon, god morgon allihop! Sovit som en klubbad säl och drömt jättekonstiga drömmar. Jag förstår inte varför man alltid drömmer konstiga drömmar när man sover. För att man inte kan drömma dem när man är vaken, kanske. Nu ska jag till Filipops. Koppopops. Koppo. Kokopops. Kokopops. Det blir bra. De ska alla äta, de är så Så där nu har vi ju kollat kartan. Vars vi ska fiska. Så det vi ska göra nu. Vi ska bara fika klart. Benjamin ska äta upp sina flingor och jag ska dricka upp mitt kaffe och sen börjar vi bege oss ut i skogen. Mm, jättemycket blåbär, det är jättegott. Näring. Oj, försiktigt. Och vi går och fiska. Benjamin fick en harr. Va? Japp. Är du glad nu? Ner i påsen med den då. Det vart en eh, stor här, en mellanstor här och en öring som vi nu ska röka idag. Nu har man en gullig pojk som ska bygga en, oj vad det blåser, en mur kring röken. Men du måste bygga den närmare, mycket, mycket närmare. Ställ, den, ställ, ställ asfalten där till. Typ. Så om det går. Sätt stenen bak i så att den kanske lutar för då kommer det inte in Eller kommer det inte in vindar. Sådär. Ställ den här bak nu. Ställ den här bak mot här. Så. Nu har vi nästan sett den här uppe på. på fötterna. Lägg den här. Mm. Så, här. Så ja, bra. Nu. fisken kommer fisk i påsen. En harr. En öring. Och en harr. Vilken annan? Ta och visa. Den lilla lövbänk. Här är fiskarna vi nu ska röka. Sådär. Och så ska vi på med locket. Ja, det var ju faktiskt det. Här har vi nu min Omni Mini-ugn. Så man kan göra mat i, sockerkakor och du har ett lock. Du har en underdel som du sätter på gasolen. Du har en form som du sätter på sådär. Sen har du även tillbehör som silikonform. Eller om man vill sätta ner ett skaller här för att göra bröd. Som ni ser på bilden. Värma bröd. Men idag ska vi göra sockerkaka. Så då är det här det vi använder. Vi använder silikonform i formen. Så får vi se hur det blir. Men vi ska ju inte göra den förrän vi har ätit sen. Våran rökta fisk. ska vi se hur fisken ser ut. Hur tror ni den ser ut? Är den bra eller är den dålig? Se. Nej, den är nog ganska bra nu. Den släpper från skinnet. Aj, aj. Fenorna kan vi lämna mä Mm. Hyvä on. Så tre fina fiskar blev det. Vill du ha två potatisar eller en på mm. tunnbröda? En. Jag vill inte ha tunnbröd. Vad vill du äta bara på tallriken? Ja, och ett tunnbröd utan allt. Vill du bara ha smör på det då? Va? Vill du bara ha smör på tunnbrödet? Mm. mm. Så gott. Det gjorde vi ju när jag, Benjamin och Elias var också, när Benjamin fick sina abborrar. Det var många abborrar. Eller två stora abborrar var det. Hur stor var den? Den var sådär. Så nu blir det tunnbrödmacka med rökt, harr och öring. Vi återkommer när vi har ätit. Sådär, nu har jag börjat vispa smet. Oj, får det runt. Vispa smeten till sockerkakan. <clears throat> det är ju bara ett sånt här vanligt Kungsörnen sockerkakspaket. Man häller smeten i 2,25 deciliter vatten och 50 gram smält smör eller flytande. Och sen ska man då hälla det om i, om i ugnen, den här lilla som jag köpte. Sätta på värmen och sätta på gas. Låter den vara i 45 minuter får vi väl se då. Så vi gör vi det då. Vi drar fram om nu. Och den har vi här. Så. Och då har vi ju då silikonformen här i. Och det är den vi ska hälla smeten. Och nu är den ganska slät. Och då ska vi hälla ut Sådär. Ska vi bara slå på gasolen och vad fattar så ska det inte vara någon hög värme. Jag drog av. Nej, jo, jag hade stängt gasolen. Så ordentligt som jag är. Och jävlar, nu vart det bakslag där. Så. Det blir bra. Sådär och locket på. Och så får vi stänga här. Så nu ska den gräddas här i 45 minuter. Så nu måste jag ställa en klocka också. Nu är sockerkakan klar. Så nu får den vara. Titta vad fin den är. Så nu får den vara ett tag och sen ska vi ta den här med glass till. Aj, aj, aj, den är varm. Sådär. Nu ska vi äta sockerkaka. Oj, titta vad fin den var. Oj, vad fin. Den kommer vara god. Titta så smaskens. Sockerkaka och glass. Batteriet stod slut så vi, det var därför jag hamnade där. Mm, vi var tvungna att byta batteri. Mm. Kolla. Gjorde om ni, om ni i ugnen när, natt i natt. Eller hur? Mm. En lång dag. Tandborstning och spåa. God morgon, god morgon. Nu har vi vaknat. Och vi ska äta frulle. Det ska vi. där har mjölken öppnat. Jag ska äta smörgås och eh, dricka kaffe. Blir Kaffe! Och nu är det söndag den 16 augusti och eh, red. Och vi ska börja bege oss hem efter det här. Packa till husvagnen och eh, koppla på den. Den är ny. Ja då. Eh, koppla på den och dra hem den. För imorgon är det jobb igen. Woho! Nej, inte woho för dig i Så, vi syns sen. Hejdå! Så, nu tänker jag pranka mamma. Så jag kommer ha kameran framme. Jag kommer gömma den så inte hon kan se den. För att hon är och... Så jag ska gömma mig inne på toan. Kameran kommer ligga där uppe. Alltså. Där. Så ni kommer se när hon kommer in. Så. Ja. Så blir det. Så. Vi syns. Så. Bye. Sådär. Så nu börjar prankat. Så, ja, nu är det bara att vänta tills hon kommer. Kolla vad det Eller jag tror faktiskt att jag går ut och gömmer mig bakom vagnen. Hon kommer, hon kommer, hon kommer. Okej, okay, hejdå. kissar. Nu är på golvet. Benjamin. Kom in med kameran. Ingen går med kameran. Ingen går med kameran. <laughs> Kolla där uppe. <laughs> skadade linsen och det är den jag har bytt. Oh my god, vilket prank! Visst var det ett bra prank, men hon gick inte på det nästan. Hon bara står och pinkar. Och jag var helt tyst. Var är kameran på? Och sen frågade hon, var är kameran? Sluta med kameran! Och så låg den ju där uppe. Hej, hej, god morgon. Så. God morgon, har du vaknat? Vi syns nästa gång. Max så. Ja, när började matchen? Bye! Hallå! Hallå, hallå! Nu är vi redo. Vagnen är kopplad. Eh, kontroll av husvagn är färdig. Så nu är det bara att bege sig hemåt. Tack för att du har valt att titta på vårt lilla äventyr. Och på återseende. Ha det bäst. Hej då!